أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة صدق الله العظيم روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام အစဉ်ကြီးညိုလေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်လူချင်းမဲများနဲ့တော်ကရှင်မိမပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲအဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သာသနာပညာရှင်ကြီးတွေမာရှာလာတာဝန်ကြီးပါတယ်မိမိတို့လက်လန်းမီတဲ့ရှူတောင်းကနေပြီးတော့အွမ်မတ်အတွက်အနေနဲ့အရရက်ကနေပြီးတော့တင်ပြနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီလိုပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒေါက်တာကြီးတွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ရဲ့အခြေအနေပေးတဲ့ဒီတာဝန်ကိုမပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်နေကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာအလုံးရဲ့ ပြောဆိုမှုတွေကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအထူးပဲလက်ခံသဘောတူတော်မူပါစေအကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဥစွာပထမတင်ပြချင်တာကတော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကဘာတွေလမ်းညွှန်ထားတယ်လဲနောက်ဟာဒီစ်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်အလက်တွေကိုဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကပေးထားတယ်လေနောက်ပြီးတော့ ခေအဆက်ဆက်အစ္စလာမ်ရဲ့တမိုင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ခိုလဖိုင်ရာရှီဒီနီရဲ့လက်ထက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အနည်းဆုံးเนาะဒီကာလတွေအထိအောင်အစ္စလာမ်ရဲ့တမိုင်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့ဒီလိုကာလမျိုးတွေကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေသူတို့အနေနဲ့ဒီလိုကာလမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးတွေကိုဒီနေ့တင်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလဟာဒါကုသယောဂါတွေ နော်အရန်ကိုကူးနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကိုကိုကိုကိုရဲ့အလာချီးမြှင့်ထားတဲ့တက်တန်းဆိုတာဟာဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒါအလတ်ဘက်ကနေမတစ်ခုဖြစ်တယ်မိမတော်မူသောအလောင်းရှိမြတ်ကချီးမြှင့်ထားတဲ့ဒီတက်တန်းကိုအဲ့ဒီတက်တန်းကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုကောင်းရာတွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်တမလွန်အတွက်စီစဉ်ဖို့တွေအများကြီးစီစဉ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအလွန်တန်တန်ဖိုးရှိလာတဲ့ ဒီတက်တန်းကိုအကြောင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဖြက်စီးမပြစ်တင်ဘူးဒါအစ္စလာမ်ရဲ့သဘောထားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကလည်းအတီးလည်းမိန့်ထားတယ်ဟာဒီစ်တော်ပေါင်းမြောက်များစွာမှာလဲကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဆလမ်ကမိန့်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့အသက်တွေကိုအသင်တို့တွေဟာတန်ဖိုးထားရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုလည်းတန်ဖိုးထားရမယ်တခြားသူတွေရဲ့အသက်တွေကိုလည်းတန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားတယ် တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူရတ်ုလ်ဘကာရာမှာအလောရှိမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဝလာတူလ်ကူဘီအိုင်ဒီကွမ်အီလာတဟလုကအတင်းတို့တို့မိမိတို့ကိုမိမိပျက်စီးရလမ်းကြောင်းတွေထဲမှာအတင်းတို့မထဲ့ကြနဲ့ပျက်စီးရလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာမတက်ကြနဲ့ဆုံးရှုံးသွားစေမဲ့လမ်းစာတွေပေါ်မှာမလျှောက်လမ်းကြနဲ့ဆိုပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအမိန့်ရှိထားပါနောက်တစ်ဖက်မှာတခြားသူတွေရဲ့အသက်တွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကဘာတည်တည်၍မှန်ကန်နေသောအာရတ်တော်တစ်ခုကိုအလောရှိမတ်ကမိန့်ထားတယ်ဘလို့မိန့်လဲဆိုတော့လူတဦးတယောက်ကအကြောင်းမဲ့တဦးတယောက်ကိုတတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဖကအန်နမာကောတလနာဆာဂျမီယာလူတို့လူသားတို့တရလုံးကိုသူဟာတတ်လိုက်တာနဲ့အလားတရန်တူဝမန်အဟယာဟာဖကန်နမအဟယာနာဆာဂျမီယာအဲ့တော့တဦးတယောက်ကိုသူဟာအသက်ရှင်အောင်ကြိုးပမ်းပေးမယ်သူဘက်ကနေတတ်နိုင်သလိုဒီလောက်သူဟာဆိုရင် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မယ်ဆိုရင်သူကလူသားတို့တရက်လုံးကို ရှင်အောင်ကြိုးပမ်းပေးတာနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကုသယောဂါတွေပြန်ပွားတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုเนาะကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလေတဲ့ဒေါက်တာကြီးတွေက သူတေသနာတွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုလမ်းညွှန်ထားတယ်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအပြင်မထွက်ပါနဲ့မလိုအပ်ဘဲနဲ့အပြင်ထွက်ခြင်းအပြင်တခြားသူတွေမှာယောဂရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်မှာယောဂမရှိရင်လဲကျွန်တော်ကိုကူးဆက်လာနိုင်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်မှအလာမလုပ်ပါစေနဲ့အားလုံးကိုအလာထိမ့်သိမ့်တော်မူပါစေယောဂရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကအားလုံးနေရာပေါင်းများစွာကိုတွားလိုက်မယ်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတွေ့ဆုံလိုက်မယ်ဆိုရင်လေသူတို့တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပေးသလို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုလမ်းညွှန်ထားတဲ့ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာမတက်ကြနဲ့ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီသ်တော်ဒီမှာကုရ်မကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဆလမ်ကအမိန့်ရှိထားတဲ့အထူးသဖြင့်ဒီလိုကုသယောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဆလမ်ကဗာမိန့်လဲဆိုတော့အီဒါဆမီအတုမ်ဘီအာရဒင်ဘီတာဝွန်တကယ်တော့ပညာရှင်တွေကဒီနားလေးမှာဟို ကုသယောဂအပြင်းစားအတွက်ကိုရမကြီးဆလ္လာလမ်ကဒီဟဒစ်တော်ကိုမိန့်မာခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့တို့တွေကြုံဆုံနေရတဲ့ COVID-19 ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကဒီဟာဒီစ်ရဲ့နော်အောက်မှာပြောပြလို့ရလားမရဘူးဆိုတာလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာသနာပညာရှင်တွေရဲ့သဘောထားလေးတွေအနှဲငယ်နော်ကွဲလွဲမှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကုသယောဂတွေအတွက်တော့ ကျွန်တော်တို့ရှူတောင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဗီဒီဆလလာလဆလမ်ကဗာမိတ်လဲဆိုတော့နေရာတနေရာမှာကုဇက်ယောဂါတွေအယံကိုဖြစ်ပွားနေပြီလို့အတင်းတို့ကြားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုအတင်းတို့မဝင်တော့နဲ့ပြီးပြီဆိုရင်အတင်တို့နေနေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီယောဂဖြစ်နေပြီဆိုရင်လေဒီနေရာကနေအတင်တို့တို့ထွက်ပြေးဖို့မကြိုးစားတော့နဲ့ဒီနေရာမှာပဲအတင်တို့နေလိုက်ကြတော့ အဲ့တော့ဒီဟာကအလွင်တန်တဘာဝကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရွှေရောင်လမ်းညွန်ချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်ကချင်းမြင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကယောဂရှိနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေပြီးတော့တခြားနေရာတွေကိုကျွန်တော်ထွက်သွားလိုက်မယ်လက်ပတ်သွားလာနေလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂပိုးတွေကပိုးပွားတွေဗိုင်းရပ်စ်တွေကတခြားသူတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ် ဒါကြောင့်ကိုရောကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းကဒီကိစ္စကိုတားမြစ်တယ်အဲ့တော့တခြားနေရာကနေကျွန်တော်ဒီနေရာကိုလာတော့မယ်ဒီနေရာမှာကယောဂါတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်မလာတော့နဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲယောဂါမဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲအသင်နေလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ထားပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုရောကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်ကဟာဒီသ်တော်ဒီမှာမိမ့်မာထားတဲ့မိမ့်မာချက်တွေရှိပါသေးတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ရဲ့တမိုင်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာဒီလိုကုသယောဂါတွေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေတွေမှာရှိနေခဲ့တဲ့စာဘာတောင်ကာကြီးတွေကဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြတယ်လေဒီကိစ္စတွေကိုပြီးပြီဆိုရင်ဘာတွေသူတို့အနေနဲ့အွမ်မတ်ကိုလမ်းညွန်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်နာဖို့အတွက်သိရှိထားဖို့အတွက်တင်ပြလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီစ်တော်ဒီမှာညွန်ပြချက်တွေအရာနောက် ဒီဆာဘာတောကာကြီးတွေအထူးသဖြင့်ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာမ်ဝါဖတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာခူလာဖာအီရာရှိဒီန်ရဲ့ခေတ်စတင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဟာဇတ်အဘူဘကာရဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟူတခင်ကြီးရဲ့လက်ထက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဟာဇတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟူတခင်အုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလမှာဟစ်ဂျရီခုနှစ်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟစ်ဂျရီ18ခုနှစ်ပေါ့18နဲ့18ဒီကြားကာလအဲ့တော့အဲ့ဒီကာလမှာစီးရီးယားနိုင်ငံမှာ တော်တော်လေးကိုနော်ဆိုးရွားတဲ့ပလိယောဂါတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ကူးဆက်ယောဂါတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်တွာဦးနေအမွားလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပါလက်စတိုင်းလက်ရှိပါလက်စတိုင်းမှာရှိတဲ့အမွားဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့အဲ့ဒီမြို့ကနေပြီးမှစပြီးတော့ကူးဆက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီကူးဆက်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာဇတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟ်တလာအန်တခင်ကြီးကတော်တော်ပဲစိုးရိမ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ဆဟာဘာတော်ကကြီးတွေထဲမှာ ဟာဇတ်အဘူအူဘိုင်ဒါဘင်ဂျရာဆိုတာအစ္စလမ်စစ်တပ်ကြီးရဲ့စစ်သေနာပရိချုပ်ကြီးဖြစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တော်တော်အရေးပါတဲ့ဆာဟာဘီကြီးကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းကဒီဆာဟာဘီကြီးကိုဘွဲပေးခဲ့တဲ့အမီနူဟာဒီဟီလ်အွမ်မာဒီအွမ်မတ်ရဲ့တစ္ဆာရှင်ဆိုပြီးတော့ဘွဲပေးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ဟာဇတ်အဘူအူဘိုင်ဒါဘင်ဂျရာတခင်ကြီးကအဲ့နေရာမှာရှိနေတယ် ဒါရင်မကသေးဘူးကိုရမကြီးဆလ္လာလမ်ကမင်းကိုငါအယမ်းချစ်တယ်လို့နှုတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့မှပြောကြားခဲ့တဲ့ဟာဇတ်မူအာဇ်ဘင်ဂျဘလ်ရဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟူတခင်လဲအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေအဲ့တော့ဟာဇတ်ဥမာတခင်ကြီးအယမ်းပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဘာတွေလှုပ်တင်လဲလှုပ်တင်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုအဲ့ဒီမှာဆိုရင် ပြောတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတချို့တွေမဝင်ရသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေเนาะဒီနေရာကိုမဝင်ဖို့ ဟာဇတ်ဥမာကိုတိုင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတဲ့တမန်ရဲ့အထောက်အထားတွေအရာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တခင်ကြီးကစီးရီးယားရဲ့အခြေအနေတွေကိုတုံးတက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှနေဆက်အထိရောက်လာနေပြီအဲ့တော့ရောက်လာနေတဲ့အချိန်မှာတူရကလာပြီးတော့မှရှောက်ထားတယ်တခင်ကြီးမဝင်ပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကတော်တော်လေးကိုကုသယောဂါတွေပြန်ပွားနေတယ်။ ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပဲတခင်ကြီးပြန်ပါဆိုပြီးတော့မှရှောက်ထားလာတယ်ဟာဇတ်အူမာတခင်ကြီးကကိုယ်တိုင်မဆုံးဖြတ်ဖဲနဲ့အလုံးသောဆွာဘာကြီးတွေနဲ့မရှွာတာလုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟာဇတ်အဗ်ဒူလာဘင်အမရ်ဘင်အလ်အာစ်ကကိုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့အခုနဟာဒီစ်တော်ကိုဖတ်ပြတယ်ဟာဇတ်အူမာကချက်ချင်းပြန်လှည့်သွားခဲ့တယ်ထပ်ပြီးတော့ဟာဇတ်အဗ်ဒူလာဘင်အမရ်ဘင်အလ်အာစ်ကအဲ့ဒီမှာဟာဒီစ်တစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးတော့မှ အဲဟဒီစ်တော့မဟုတ်ဘူးတခင်ကြီးဘက်ကနေပြီးတော့မှတခင်ကြီးအနေနဲ့ပြောပြခဲ့တယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့အိုလူတို့တဲ့ إن هذا الوجع إذا وقع يشتعل اشتعال النار အဲ့တော့ဒီကုသယောဂါဟာကြာရောက်လာပြီဆိုရင်တဲ့သူဟာမီးတောက်မီးလျံတောက်တယ်လို့သူကဟုံဟုံတောက်လာတွေ့သမျှကိုအကုန်လောင်ကျွမ်းပစ်စီတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတင်းတို့တွေဖတ်တာဂျန်နာဘူးမင်ဟူဖီလ်ဂျီဘာလ်တောင်နေပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အတင်းတို့တွေခိုလုံပါ နေကြပါဖတဖရကူဟတ်တာရဖာဟူလာဟူအန်ဟွမ်အဲ့တော့အတင်တို့တွေဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တတိတခြားနေဖို့ကြိုးစားပါကျွန်တော်တို့ဒါ social distancing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီချာလေးတွေခက်ခွာခွာလေးတွေအတင်းတို့နေပါတယ်ဘယ်ချိန်ထိလဲဒီယောဂကုသယောဂကြီးပြီးသွားတဲ့အချိန်ထိအောင်အတင်းတို့တွေခက်ခွာခွာနေကြပါဆိုပြီးတော့မှပြောထားတယ်အဲ့တော့ယောဂရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဟာဇတ်ဥမာတခင်ကြီးကဟာဇတ်အဘူဘိုက်ဒါကို အလွန်တန်တန်ဖိုးရှိလွန်းလို့ပြောတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှလာဖို့ဒါပေမဲ့ဟာဇတ်အဘူအဘိုင်ဒါကကျွန်တော်မလာတော့ဘူးဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်နေလိုက်တော့မယ်လော့ခ်ဒေါင်းဖြစ်သွားပါစေ quarantine ဖြစ်သွားပါစေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်နေလိုက်တော့မယ်တကယ်လို့အလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ mouth ကိုဒီယောဂာနဲ့တတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ရှဟီဒ်ရဲ့ဘွဲ့ကိုကျွန်တော်ရသွားမယ်နောက်ဆုံးဟာဇတ်အဘူအဘိုင်ဒါနဲ့ဟာဇတ်မူအာဇ်နဲ့အတူတူနောက်ထပ်နော် လူဦးရေပေါင်း3000ကျော်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မှာအဲရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှတမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါဒါကဟစ်ဂျရီကျွန်တော်တို့18ခုနှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ခရစ်နှစ်690နဲ့3ခုနှစ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတောအူနဲ့ဂျာရစ်ဆိုပြီးတော့မှတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်သေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဟစ်ဂျရီ69ခုနှစ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကုဇတ်ယောဂမွတ်စလင်ဘင်ကုတိုင်ဘာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဒီနာမည်နဲ့အစွဲပြုပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဒီယောဂတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ဟစ်ဂျရီ131ခရစ်နှစ်948မှာအဲ့ဒါလည်းတစ်ခေါက်ဖြစ်သေးတယ်နောက်အဘာဆိုင်အုပ်ချုပ်တဲ့အဘာစီယာအုပ်ချုပ်တဲ့ခေခါတမယမှာလည်းဒါတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့နောက်အီရတ်နိုင်ငံမှာဟစ်ဂျရီ89ခုနှစ်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းအမျိုးသမီးတွေကိုပဲကူးစက်တဲ့ယောဂါတစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်နောက်တက်လည်းအဲ့လိုပေါ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတိုင်းတွေမှာအားလုံးကိုဘာတွေပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုယောဂဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကို မသွားနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့နေရာကလူတွေကလည်းဒီဘက်ကိုမလာဘူးဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ချက်တွေတွေ့ရပါတယ် တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာဖို့အလွန်အတန်အရေးကြီးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးရှုထောင့်တစ်ခုတည်းကနေလိုက်နာရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါသာသနာပေးတာဝန်တွေလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာရဲ့ဒါလမ်းညွန်ချက်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာရဘီမှာလည်းစာဆိုလေးတစ်ခုရှိတယ်အလ်ဝီကာယတုခိုင်ရွန်မင်အလ်အီလာဂျ်ဟုတ်မလားကုသခြင်းတဲ့ရှောင်ကျင်ခြင်းကပိုကောင်းတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးဒီလိုအခြေအနေတွေအနေအထားတွေကနေရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့နေခြင်းဟာဒါအစ္စလာမ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့လည်းဒါဟာဆိုရင်ကိုက်ညီတဲ့ယက်တီချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်ကိစ္စရက်လေးတွေအဲ့တော့အဲ့လောက်ရမယ့်ကိစ္စရက်တွေထဲမှာနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဒီ လမ်းညွန်ထားတဲ့တော့ဒီကျမ်းမာရေးဘက်ကနေပြီးတော့လမ်းညွန်ထားတာတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှရီယတ်ဘက်ကနေလမ်းညွန်ထားတဲ့လမ်းညွန်ချက်ကလေးတွေကိုကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအတိကကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်အတွက်ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးရမလဲလမ်းညွန်ပေးထားတယ်လေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးရဒါဒေါက်တာတွေရဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တယ်เนาะသူတို့အနေနဲ့လည်းတာဝန်ကြည်ပြွန်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွန်ထားတဲ့ mass တွေတတ်ဖို့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့မကြာခဏလက်တွေစီးကြောဖို့အတွက် เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလုံလုံကြုံကြုံနဲ့ဝစ်စင်ပြီးတော့မလိုအပ်ရင်လည်းအပြင်မထွက်နဲ့နော်လိုအပ်ရင်လဲလိုအပ်တဲ့လောက်အချိန်မှမြန်မြန်ကိုကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာပါဆိုပြီးတော့မှမိန့်မာထားတာဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ရနောက်တစ်ခုရှရီအတ်ရဲ့ရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားရမယ်ဒါတွေကယောဂါတွေဘေးပရာတွေဖြစ်နေတယ်ကုသယောဂါတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါအလတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ထံကိုဆေလွတ်လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ software လုပ်မယ်တီးခံမယ်ကြုံလာရတဲ့အခက်အခဲတွေအကျဉ်းချက်တွေကိုနော်အလှအတွက်ကျွန်တော်တို့တို့တွေကခါစီခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အင်ရှာလာအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့တို့တွေဆဝပ်တွေရကြမယ်အဲ့ဒီအတွေးလေးကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားရမယ် software လုပ်ရင်ငါတို့ဆဝပ်ရမယ်ဒီယုံကြည်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုနလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့တယ်ကူးစက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ နေရာတွေကနေကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မလို့အဖဲနဲ့သွားလို့မရဘူးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အကအကွယ်တွေအကအစည်းတွေလုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားရမယ်တဝကုလ်ဆိုတာသူ့မှာအတိုင်းအတာတွေရှိတယ်ယုံကြည်အားထုတ်အားထားမှုတွေယကင်ဆိုတာကသူ့မှာအတိုင်းအတာတွေရှိတယ်လမ်းညွန်ချက်တွေရှိတယ်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ယကင်ထားရမယ်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ အာကိုအာထာပြုရမယ်အလတ်ပေါ်မှာအာကိုအာထာပြုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာကိုအာထာပြုတဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ရမယ်မှန်ကန်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အာကိုအာထာပြုတာမျိုးတွေဖြစ်ရမယ်ယုံကြည်ချက်ယကင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယကင်ရဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟာယကင်ရှိတယ်အလတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ယုံပြီးသားဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ သေခြင်းရှင်ခြင်းကိုနော်တတ်နိုင်တော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မိတဲ့ကိုခုံချဖို့လဲရှရီယတ်ကလမ်းညွှန်မထားဘူးဝလာတုလ်ခုဘီအိုင်ဒီကွမ်အီလတ်တာဟလူကာပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းတွေကိုအသင်တို့တွေမိမိကိုမိမိမထဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရှရီယတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ထားတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုများများလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ဒါလေးတွေလည်းပြောခဲ့ပါတယ် เนาะဒီသာသနာပညာရှင်ကြီးတွေဦးစီးပြီးတော့လဲเนาะအားလုံးစုစည်းလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးကနေပြီးမှเนาะကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့အားလုံးအလတ်တန်ကိုပြန်ပြီးတော့မှเนาะပြန်လဲကြရမယ်တောက်ပါ istighfar တွေလုပ်မယ်။အိုအလ္လာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လို့ရမြန်မာသွားလို့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလိုက်ကျူးလွန်တဲ့ကျူးလွန်မှု တော့အခြေအနေတွေများဖြစ်သွားလို့အခုလို့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံနေရတာပါလားကျွန်တော်တို့မသိဘူးအရင်တော့ကကြုံနေခဏကြုံလိုက်တယ်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခအနေအထားကြီးကအယံကိုကြာညောင်းလာပြီအဲတော်တော်လေးကိုဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကာလကကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်လဲတော့မယ်အလာမလောက်ပါစေနဲ့တော်တော်ကြာသွားပြီအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ ကိုကနေစမယ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးကိုပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုမိသားစုကနေတခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံစသဖြင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေစပြီးတော့မှဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကိုလုပ်မယ်အလားနှစ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေစီကိုဥတီပြီးတော့အလားမနှစ်သက်တဲ့เนาะအနေအထားတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေเนาะပြန်လှည့်ပြီးတော့တောက်ပါအစ်စတိဖာတွေလုပ်ဖို့အလွန်အမတန်အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ဒီကာလကရုပ်တရက်ကြီး ဖြစ်လာတယ်တချို့တွေဆိုရင်ဘာမှပြင်ဆင်ခြင်းမရလိုက်ဘူးလူချင်းများခင်ဗျအဲ့တော့ပြင်ဆင်ခြင်းမရလိုက်ဘဲနဲ့တချို့နေရာတွေမှာအလတ်ထိန်းသိမ်းတော်မူပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်နေတိုင်းနေတဲ့ဒေသတွေကိုအလတ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကနေထိန်းသိမ်းတော်မူပါစေတချို့နေရာတွေမှာလူချင်းများခင်ဗျ lockdown ဖြစ်သွားတယ်ဘာမှတွက်ပြီးတော့ဝယ်ယူထားဖို့အတွက်အချိန်မရလိုက်ဘူးတော်တော်လေးကိုတို့ခင်ဗျအခြေအနေတော်တော်ဆိုးတဲ့အနေအထားမျိုးတွေနဲ့ကြုံသွားလိုက်ရတယ် တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ပေးတင်လဲအစ်တအာမတအာမဒီနာရှင်မြို့တော်ကိုခရမကြီးဆလ္လာဆလမ်ကြွပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးကိုတော့မိန်ခဲ့တဲ့မိန်ကိုဟာဇတ်အဗ်ဒူလာဘင်ဆလမ်ကပြန်ပြီးတော့မှဆင့်ပြန်တယ်ကျွန်တော်ကိုတော့ရဲ့ပထမဦးဆုံးမိန်ကွန်းဘာတွေမိန်မလဲဆိုတာကိုတဲ့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့မှကျွန်တော်နားထောင်အဲ့တော့နားထောင်တဲ့အချိန်မှာကိုတော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းတူတူတောင်းတောင်းနဲ့မိန်ကွန်းလေးတစ်ခုမိန်တယ်အိုလူတို့တဲ့ အဖျုဆလာမ်ဆလမ်မြတ်တာတွေပို့တာကြပါပြန်ပွားအောင်လုပ်ကြပါငင်းချမ်းမှုတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြန့်ကျက်ကြပါပြီးတဲ့အခါမှာဝါအတူအီမူတူအမ်လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုအစားအစာတွေကျွေးမွေးကြပါအစားအစာတွေကျွေးမွေးကြပါအဲ့တော့ဒီလိုကျွေးမွေးတဲ့နေရာမှာမဒီနာမှာကျွန်တော်တို့လူကြီးမင်းတို့အားလုံးအတိပဲဆာဘာတာဝကာကြီးတွေရဲ့အရေးအတွက်ကကိုတော့စတင်ပြီးတော့ကြွမြန်းသွားတဲ့အချိန်မှာအနှဲငယ်ပဲရှိသေးတယ်မွတ်စလမန်ဖြစ်ထားတဲ့ စွာဘာကြီးတွေရဲ့အရေးအတွက်ကနည်းနည်းပဲရှိတပါသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တခြားသောမွတ်စလမန်မဟုတ်တဲ့သာသနာဝင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ယဟူဒီဘာသာကိုခိုးကွယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ယုတ်တုစင်တုတွေကိုခိုးကွယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်။ဒီတိုင်းပဲတခြားဘာသာဝင်တွေအမြောက်အများရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုတော်ကဒီနေရာမှာဘသူ့ကိုကျွေးမွေးရမယ်ဆိုတာမျိုးကန့်တတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတူအိမ်မတူအမ်အားလုံးကိုကျွေးမွေးကြပါအတင်းတို့တွေကျွေးမွေးကြ ကိုဘာတတ်နိုင်လဲတတ်နိုင်တာကိုကြွေးကြမွေးကြဆိုပြီးတော့မှကိုတော်ကမိန့်ပါတယ်ဝဆလူဘီလိုက်လီဝနာဆူနီယာမွန်အဲ့တော့လူတွေအိတ်ဆက်အနားယူနေတဲ့အချိန်မှာညမှာထပြီးတော့အီဘာဒတ်တွေလုပ်ကြပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခရမကြီးဆလ္လာလ္လမ်ကမိန့်ပါတယ်အလ္လာဟ်ထံမှာငိုကြွေးပြီးတော့အိုအလ္လာဟ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ထံမှာတောင်းတဲ့တောင်းစုတွေနဲ့ဒီမျက်ရည်တွေနဲ့ပဲဒီအခြေအနေတွေကိုပပျောက်အောင်လုပ်လို့ရမယ်။ တကယ်စစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားကထွက်တဲ့တောက်သားတွေ istighfar တွေနဲ့ပဲဒီကာလာကြီးကိုဒီအခြေအနေကြီးကိုကျွန်တော်တို့တန်ကနေဝေးအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူချင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကျွေးမွေးတဲ့နေရာလေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဂယုစိုက်စေခြင်းပါလေကျွန်တော်တို့ကကျွေးမယ်မွေးမယ်ပေးမယ်ကမ်းမယ်ဆိုရင်အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်အမြင်ကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့တကယ်လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့စင်းရဲနွားမနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေစီကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ် မှန်ပါတယ်သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေပထမဦးဆုံးအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုပေးကမ်းရမယ်သူတို့ကိုကူညီရမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေဂယုဆိုင်ရမှာကဒီအလယ်လတ်ပုံကိုယ်တွေသူတို့မှာကတော့တအားကြီးဆင်းရဲတဲ့ဘက်မှာလည်းမရှိဘူးချမ်းသာတဲ့ဘက်မှာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့အခြေအနေတွေမှာကြတော့သူတို့တွေကစားဖို့တောက်ဖို့အရန်ကိုတော့ခက်ခဲသွားတာတွေရှိတတ်ပါတယ် နော်သူတို့မှာအားလုံးတော့ပြည့်စုံပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကာလထဲမှာရုတ်တရက်ဒါ emergency အခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ပြင်ဆင်ချိန်မရလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုလည်းစုံစမ်းပြီးတော့သူတို့ကိုပေးကမ်းလို့ရတဲ့ငွေကြေးမျိုးကိုပေးဖို့ကူညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ဇကတ်မစားတိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့လင်လာတဲ့ကနေပြီးတော့သူတို့တွေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲမနေ့ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေမလာမုတ်တီတွာရိတ်ဆပ် နော်သူရေးထားတဲ့ post လေးတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုယ်တွေကသူတို့ခမညာနော်တခြားသူတွေလို့တခုခုဝေလို့လဲလာရောက်ပြီးတော့တန်းစီပြီးသူတို့ယူဖို့မရှိလူတွေရှိမှလဲလက်ဖြန့်ပြီးတော့သွားတောင်းဖို့အတွက်သူတို့မှာနော်သူတို့ရဲ့အရှက်တိတ်ခါကသူတို့ကိုတားမြစ်ထားတယ်လာယက်အလုနနာဆာအီလ်ဟာဖာကုရ်အာန်မှာပြောထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့အယံကိုတူစင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အယံကိုရှက်လွန်းလို့တိတ်ခါကိုလွှမ်းခြုံပြီးတော့ ဘသူရှိမှမှသူတို့တွေမတောင်းရမ်းဘူးဒါပေမဲ့တကယ်လိုအပ်နေတယ်ငတ်မွတ်နေတယ်အငတ်ပေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာအဲ့တော့အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စုံစမ်းပြီးတော့သူတို့တွေဘသူတွေရှိမလဲကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကူညီနိုင်မလဲဒီအလွာကပုံကိုယ်တွေကိုလည်းမိမထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာတခုဝမ်းနေစွာနဲ့ဘဒုဘက်မှာမလိုက်ဖဲနဲ့တခုတော့ကျွန်တော်ပြောပြရစီအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ကသာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းညွန်ပေးနေတဲ့အာလင်သာသနာပညာရှင်ကြီးတွေလည်းအများကြီးရှိတော့အာလင်သာသနာပညာရှင်တွေထဲမှာပြည်လည်တဲ့သာသနာပညာရှင်တွေရှိသလိုအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အာလင်ကြီးတွေလည်းအများကြီးရှိအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါက line ပေါ်မှာမပြောသင့်တဲ့ဇာကားတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့တို့တွေတတိတွေဝင်လာကောင်းဝင်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီဇာကားလေးပြောလိုက်လို့เนาะတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့တောကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဟိုလောက်ကောင်းလောက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒါလေးကို ပြောတာပါတော်တော်များများနေရာလေးနေရာတွေမှာကျောင်းကဆရာတွေကိုသူတို့လာကပေးဖို့ခက်ခဲသွားတယ်ခက်ခဲသွားတော့အရင်ရနေတဲ့အနေအထားတွေနဲ့သူတို့ခမမရတော့ဘူးမိသားစုတွေရှိနေတယ် ကိုအိမ်မှာဆိုရင် ကလေးတွေရဲ့စေးဘူးဝါကရှိမယ်တခြားလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တွေရှိမယ်မိသားစုတချို့ဆိုရင် များတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုယ်ကြီးတွေကိုလည်းအဖွဲတစ်ဖွဲကတောကထားပြီးတော့ဒီတာမဏေပညာရှင်တွေကိုကူညီဖို့တကယ်လိုအပ်နေသလားသူတို့ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းတို့မဟုတ်တခြားသူတယောက်ယောက်နဲ့စုံစမ်းပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ကျွန်တော်တို့မန်လေးမှာတော့ဒီအစီအစဉ်လေး တပတ်၁၀ရက်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်တို့စနေတာအလဟမ်ဒူလ illah အောင်မြင်ပါတယ်လူကြီးမင်းများတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့အရက်ဒေတာတွေမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ကွက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနည်းဆုံးမှာရှိနေတဲ့သာသနာပညာရှင်တွေထဲမှာတကယ်လိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောပြရစီအဲ့တော့နံပါတ်1တကယ်နွားမတဲ့အလွာကပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးစနစ်နဲ့ကူညီဖို့လိုအပ်တယ်။နံပါတ်1အလဲလက်တန်းပုံကိုယ်တွေဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာ အခြေအနေကြောင့်အလုပ်တွေမလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေငွေငွေတွေရက်သွားတာပြတ်သွားတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုပုံကိုမျိုးတွေကိုလည်းရှာဖွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းတင်ပါတယ်နောက်သာသနာပညာရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်လံရှာဖွေလိုအပ်နေတဲ့ပုံကိုတွေကို ပေးကမ်းတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒူဟာလေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပါအိုအလ္လာကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းမဲ့ငွေကြေးကိုတကယ်အလိုအဆုံ ပုံကိုအထိအလ္လာရောက်အောင်ပို့ပေးပါအလ္လာအတွက်ကအလုံရှမတ်ကရဇတ်ဖြစ်တယ် ရူစီအိတ်ကချင်းမြတ်မှာကတော့အလောက်ရှိမြတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အကြောင်းငံနေပါပဲကျွန်တော်တို့တွေကတော့အကြောင်းငံပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလတ်ထမှာဒူအာတောင်းမယ်အိုအလ္လာဟ်အလောရှိဘတ်ကရဇတ်ဖြစ်တယ်အားလုံးကိုရူဇီအိတ်ခါချီးမြှင့်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအလောရှိဘတ်ဒီနေရာမှာအတုံးချပေးပါအလောရှိဘတ်ရဲ့ဘဲပန်းသားလိုအပ်နေတယ်လေအဲ့ဒီလိုအပ်နေတဲ့သူအထိအရောက်ပို့ပေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အလမ်းအလတ်ချီးမြှင့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကိုဒီကာလမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအလတ်ရဲ့ဒီအတွက်တုံးပေးပါ ကျွန်တော်တို့သူအားတောင်းမယ်တချို့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘန်နေထဲမှာအများကြီး balance တွေရှိပါတယ်အင်ရှာလောတာလာလူကြီးမင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေအစ္စလာမ်ရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့စာမျက်နှာတွေလှမ်းကြည့်လိုက်ပါဒီလိုအခက်အခဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ဒီဥစ္စာဒနာရှင်တွေဘလို့မျိုးမြောင်များစွာတို့တို့တွေတုံးဆွဲခဲ့တယ်လေတို့ရဲ့ရှိသမျှဥစ္စာတွေကိုပုံအောပြီးတော့ဘလို့တုံးဆွဲခဲ့တယ်လေကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာကြည့်ပါတမိုင်းမှာအမြောင်များကျွန်တော်တို့တွေ့ရလေ ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေမူဖတီအိုင်နိုဒင်းဆပ်သူအနေနဲ့ post လေးတစ်ခုသူတင်တယ်ဒီဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟူတခင်ရဲ့လက်ထက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဒီအခြေအနေလူတွေအယံကိုကောက်ပဲသီးနှံနေခေါင်းမသွားတယ်ကပ်ဘေးတစ်ခုနဲ့လူတွေကရင်ဆိုင်ရတယ်အထူးသဖြင့်မဒီနာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ဟိဂျာဇ်မှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေခံဒီဒုက္ခကိုခံစားနေရအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟဇရတ်ဥမာတခင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီ ဟာဇတ်အဘူအူဘိုင်ဒါစီကိုစာရေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဟာဇတ်အဘူအူဘိုင်ဒါကစီးရီးယားမှာရှိနေနောက်ဟာဇတ်အမရုဘ်နူလ်အာစ်တခင်ကြီးစီကိုလည်းစာရေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ဟာဇတ်အမရုဘ်နူလ်အာစ်ကအီဂျစ်မှာရှိနေစာရေးပြီးတော့မှအကြောင်းကြားတယ်ဒီနေရာမှာတော်တော်များများပုံကိုယ်တွေအငတ်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်တခုခုအတင်းတို့တွေစီစဉ်ကြပါအဲ့တော့ဟာဇတ်အဘူအူဘိုင်ဒါကလည်းစီးရီးယားမှာ ဒီတမရာကြီးရဲ့တုံဝန်လွာကိုပြောပြတယ်လူတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက် sharing လုပ်စေတယ်ပြောကြပါတယောက်နဲ့တယောက် lesson ကမ်းပေးကြပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ lesson ကမ်းရင်းနဲ့နောက်ဆုံးအလတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးရီးယားဘက်ကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းချောင်းဘက်ကနေပြီးတော့တဲ့မြောင်များစွာသောဒီအစားအစာတွေဝစ်စရာတွေအားလုံးကဆိုရင်ရောက်လာတယ် နောက်ကျွန်တော်တို့အီဂျစ်ဘက်ကနေပြီးတော့လဲရေချောင်းကနေတဆင့်ပင်လယ်နီကနေတဆင့်တင်မောပေါင်းများစွာအစားအစာတွေတင်ပြီးတော့မှဟိုဘက်မှာရှိနေတဲ့တထေးကြီးတွေဒနာရှင်ကြီးတွေရဲ့လူတန်းမှုတွေအားလုံးဟာရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဟာဇတ်အူမာရာဒီယัลလာဟူတလာအန်ဟူတခင်ကြီးကဒီကျွန်တော်တို့တင်မောစိတ်နာမှာပဲမဒီနာနဲ့တိတ်မကွာတဲ့နေရာလေးမှာပဲဂူတောင်နေစောက်တယ် ဂိုဒေါင်တွေစောက်ပြီးတော့အဲ့မှာဆိုရင်အစားအစာတွေတိုးလောင်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းလိုအပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစရင်ပြုစုခိုင်းပြီးတော့သူတို့ရှိဒီအရောက်ပို့ပေးခဲ့တယ်တနေ့မှာဆိုရင် ကလအုပ်အကောင်120လှီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟာဇတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟ်တလာအန်ုတခင်ကြီးကအားလုံးကိုလိုအပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွေးမွေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေတွေတုံးဖို့အတွက်အကောင်းဆုံး အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာဒနာရှင်တွေဒါလေးကို ကျွန်တော်တို့သဘောထားပြီးတော့နော်မနဖဆာအန်မွတ်စလီမင်ကူရဘတန်နော်လူတယောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုက္ခကိုကျွန်တော်ကပပျောက်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တဲ့အလောရှိမြတ်ကကယာမတ်နေ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးကိုပြည်လဲအောင်လှုပ်ပေးမယ်တဲ့ အလောရှိဘတ်ကကျွန်တော်တဦးတယောက်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာကူညီလိုက်တယ်ဆိုရင်မွတ်စလင်ဖြစ်စေကာဖီဖြစ်စေလူသားဆိုတာကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့အလွာမရွေးကျွန်တော်တို့ကူညီလိုက်ပါအင်ရှာလောတာလာအလောရှိမတ်ကကျွန်တော်အကူအညီလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာမုတ်ချအကန်ကျွန်တော်ကိုအလောရှိမတ်ကကူညီပေးမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူချင်းများခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီကာလဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ရဲ့အလားတရားတွေချပြရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဈေးတင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူး တိတ်မကြသေးဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံကပုံကိုကြီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းတက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့တကွတူရှီမှာရှိနေတဲ့ကြက်သွန်တွေအားလုံးကိုပုံအောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဝက်ဈေးနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးမယ်ကျွန်တော်ဈေးမတင်ဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာကူညီတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ထားတာလူတွေကိုလည်းပင်ညှစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်လမ်းညွှန်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့လေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်လူကြီးမင်းများနဲ့အမေမအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့တွေမှာဘာတွေရှိတယ်လဲအကုန်လုံးလူတန်းဖို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ခြံမယ်ခြံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းတခြားသူတွေအတွက်လည်းလိုအပ်ချက်တွေပြည်လည်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရက်ကျွန်တော်တို့ဒေတာကျွန်တော်တို့နေရာတွေကနေပြီးတော့ကူညီလိုက်မယ်ဆိုရင်အင်ရှာလောက်တလာအများကြီးကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားမယ်အစ္စလာမ်ကိုလည်းတော်တော်များများပုံကိုယ်တွေကအော်မွတ်စလမန်တွေကဒီလိုပုံကိုယ်တွေပါလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုကူညီတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါသလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းတို့တို့တွေနော် အမြင်ကောင်းတဲ့တို့တို့တွေအကောင်းနေကျွန်တော်တို့ကိုမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ inshallah တာလာကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะစီစဉ်ချိန်မရလိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုငွေပုံငွေရှံမရှိတဲ့သူတွေလည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကျွေးရှင်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့အကျွေးလေးတွေခဏစိုင်းပေးလိုက်မယ် ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တို့စေးဘိုးဝါကတယောက်ယောက်ကခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုကူညီမယ်နောက်တစ်ခုလူချင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုကူညီဖို့ဒဏအင်အားမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ idea တွေရှိမယ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းအပြင်တဦးတယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ခြင်းအပြင်လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့သူနဲ့ပေးကမ်းမဲ့သူနဲ့ကိုကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပေးရင်လဲ ကျွန်တော်ကဂျားကနေပြီးတော့ဆဝပ်ပြအောင်မယ်အင်ရှာလောတာလာဟိုပေးကန်းတဲ့ပုံကိုရမယ်ဆဝပ်မျိုးကိုအလ္လာကျွန်တော်ကိုလည်းကြီးမြတ်လိုက်မယ်အင်ရှာလောတာလာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ပေးနိုင်ရင်လည်းပေးပါမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ပုံကိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေးကန်းမဲ့သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါအင်ရှာလောတာလာအလ္လာအနှစ်သက်ဆုံးလောက်ရတည်တဲ့မှာအလ္လာရဲ့ဘန်ဒါတွေကိုအခုလိုဂျားရဲကနေပြီးတော့မှကူညီပေးတဲ့ပုံကိုတွေကိုလည်းအလောရှင်မြတ်အရန်နှစ်သက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလာရှိထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ဆေးဘိုးကမတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးပါအကျွေးတွေမဆက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းခဏလေးကျွန်တော်တို့စောင့်တိုင်းပေးပါခုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းမ်ကဟာဒီသ်တော်မှာလာရှိတဲ့အကျွေးကိုစောင့်ပေးရင်အလောရှိမတ်ကအဲ့ဒီသူကိုဇဝတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီအကျွေးကိုတတ်နိုင်လို့မာဖလုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအလောရှိမတ်ကလည်းသူ့ကိုမာဖလုတ်ပေးလိုက်မယ်ခွင့်လွတ်ပေးလိုက်မယ်တဲ့ ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်တချို့တွေအိမ်ကားနဲ့နေရတယ်လူချင်းများခင်ဗျာအိမ်လားကပေးဖို့တို့ခင်ဗျာအခက်အခဲဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှင်များအနေနဲ့ခဏလောက်လေးနားလည်ပေးပါရုတ်တရက်ကြီးတို့ကိုလားကမပေးနိုင်လို့မောင်းတုတ်တာမျိုးတွားခိုင်းတာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီချိန်မှာလူသားဝါဒကိုဖြန့်ချီရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူသားလည်းဟုတ်တယ်မွတ်စလင်လည်းဟုတ်တယ်အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားဝါဒတွေကိုဖြန့်ချီဖို့အလွန်အတန်လိုအပ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုလူချင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တချို့တော့ပြောမှာပေါ့လေတူပေးရတာမှမဟုတ်တာလို့ပြောကောင်းပြောတိုင်းနေဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံတာတချို့တော့အလုတ်ရှင်များအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အလုတ်သမားတွေကိုအလုတ်မစင်းပေမဲ့လေအလုတ်စင်းတော့ကပေးတဲ့ပမာဏမျိုးကျွန်တော်တို့မပေးအောင်တောင် အနည်းနဲ့အများတော့သူတို့တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေမလုပ်သည်ဖြစ်စေတစ်ချိန်ကကျွန်တော်ကိုအကျိုးပြုခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုံအားကအပြည့်မပေးရင်တောင်မှအနည်းနဲ့အကျဉ်းတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့တာလေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြံပြုလိုပါတယ်အင်ရှာလောက်တလာဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လောက်ကြမယ်လောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကုညီတင်တာတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုညီမယ် နော်အစ္စလာမ်ရဲ့အလှတရားတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့တွေဖြန့်ချိမယ်အရန်ကိုဒါကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေအနေထားတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိက ပြောခြင်းနဲ့နော်ဒီ အချက်တွေကြံပါသေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်အချက်လေးတွေပေါ့နော်တစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယင်းပြီးတော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လောက်ကြမယ်ကိုကိုတိုင်းလူနိုင်ရင်လူမယ်ကိုကိုတိုင်းလူနိုင်တဲ့အင်အားမရှိရင်လိုအပ်တဲ့သူတွေနဲ့လူမဲ့သူတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ပေးကြမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခဏခဏမေးကြတယ်ဘာတူအားတွေဖတ်ရင် ကောင်းမလဲအဲ့တော့ဒီလိုကပ်ပေးကြုံလို့ဘာတူအားဖတ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့တိတက်ကျွန်တော်တို့ကို အဲလမ်းညွန်ထားတဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့များများစားစားမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လုပ်ရမယ့်အမတ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကိုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုနော်သာသနာပညာရှင်တပါးကစူးစီးပြီးတော့မှ အရှရုဝါဆွာယာဆိုပြီးတော့နော်မှာရမ်းချက်၁၀ချက်ဆိုပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့ပြောထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခမရောက်ခင်အလင်ဖတ်ရတဲ့ဒူအာတွေ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ဒါလေးတွေကိုမနဲ့ညနေကျွန်တော်တို့တွေဖတ်မယ်နောက်ဒုတိယအချက်သူပြောထားတယ် လာအီလာဟာအီလာအန်တာဆူဘဟာနကအင်နီကွန်တူမီနဇာလီမင်ဒူအိုင်ယူနုဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်တို့များများဖတ်ဖို့သူအနေနဲ့လမ်းညွှန်ထားတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခပြင်းထန်မှုကနေပြီးတော့ကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကကျွန်တော်တို့ကို ခိုလုံခွင့်တောင်းခိုင်းထားတယ်အလ္လာဟุမ္မာအင်နီအာဥဇူဘီကမင်ဂျဟဒ်လ်ဘလာအီဝဒရကရှကာအီဝဆူအလ်ကဒါအီဝရှမာတတ်လ်အာဒါဒီဒုအာတွေကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်နောက်အိမ်ကနေထွက်တဲ့ဒုအာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖတ်မယ်ဘစ်မလာဟီတဝကလ်တူအလာလာလာဟောလာဝလာကူဝတာအစ်လာဘီလာဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့အလတ်တန်ကနေပြီးတော့မှအာဖီယတ်လို့ပြောတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ တက်တာမှုတွေပျောက်ကင်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းခံနေရမယ်အင်နီ အစအလုကလအာဖီယတဖီဒုနီယာဝလ်အာခီရာအိုအလ္လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုနီယာရေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာခီရတ်ရေးမှာတက်တောင့်တက်တာမှုတွေကြီးမြင့်ပါဆိုတဲ့ဒူအာနောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့အဆုံးအထိပေါ့နော်ဒီဒူအာကနည်းနည်းလေးရှည်တယ်ဟာဇတ်အဗ်ဒူလိုင်ဘင်အိုမာရဲ့စစ်မြန်ချက်နဲ့လာရှိထားတဲ့အဲ့ဒီဒူအာလေးတွေလူချင်းများများအနေနဲ့ဖတ်ပါနောက် ဒီအလတ်တန်ခန့်နေပြီးတော့မှဒူအာတွေများများကျွန်တော်တို့တို့တွေเนาะဒီလိုအာရဘီလိုဒူအာတွေမရရင်လေမြန်မာလူကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုအဓိကကျွန်တော်တို့တို့တွေတောင်းရင်လဲအင်ရှာလောတလာဒီဒူအာတွေကပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်အခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုယောဂဖြစ်တဲ့နေရာတွေကနေအများဆုံးကျွန်တော်တို့ရှောင်မယ်နောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအခုနပြောခဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုများများကျွန်တော်တို့တို့တွေလုပ်မယ် အဲညမှာလည်းထပြီးတော့အဘာဒတ်တွေအလတ်နဲ့ဆက်သွယ်တာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အုတ်ခွက်ပကံတွေကိုဖုံးပြီးတော့ထားမယ်ဒါလည်းဟဒီစ်မှာညွှန်ကြားထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဖြစ်တယ်အပြင်ကနေတခုခုဝယ်ပြီးလာပြီးဆိုရင်လုံးလုံးကြုံကြုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတင်းဆွဲတာမျိုးတွေလုပ်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုညနေ9နာရီလောက်ကကျွန်တော်တို့ညမှာပြောမယ်အကြောင်းအရာမှာပါတဲ့ဒူအာတွေဆိုပြီးတော့မှ post တစ်ခုကျွန်တော်တို့တင်ထားတယ်နောက်တစ်ခုက ဒူအာယီအနက်စ်ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရမဇန်တုန်းကအစီအစဉ်တွေမှာလည်းဒူအာယီအနက်စ်ရဲ့အကြောင်းတွေအကျယ်တဝင့်ကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒူအာယီအနက်စ်ရဲ့အတိတ်ပဲမြန်မာအတန်ထွက်တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုစာအုပ်ရဲ့ PDF link လည်းတင်ပေးထားတယ် PDF ကိုလောက်ရတာခက်ခဲမှာဆိုလို့တချို့ဒူအာနဲ့အတိတ်ပဲတွေကိုလည်းကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့မှတင်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဆိုင်ယီဒူလ်အစ္စတီဂ်ဖာဒူအာရှိတယ်အဲ့ဒီဒူအာကိုလည်းကျွန်တော်တို့များများ ဖတ်နေရမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့เนาะအလတ်တန်ကနေပြီးတော့မှအကောင့်တောင်းခံတဲ့နော်တောင်းခံတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကုရမကြီးဆလ္လာဆလမ်ဘယ်ယာတွေကနေနော်ခလုံးငွင့်တွေတောင်းသွားတယ်လေအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ခလုံးငွင့်တောင်းမယ်ကုရမကြီးဆလ္လာဆလမ်တောင်းသွားတဲ့အရာတွေတဲကအကောင့်တကအကောင့်တွေကိုအလောက်ရှိမြတ်ချီးမြှင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒူအာတွေတောင်းတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒူအာတွေအားလုံးကိုလူချင်းမင်းများဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ page ရဲ့ Islam Lansing page ရဲ့ post လေးတွေမှာပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီညနေရပဲတင်ထားတယ်အဲ့ဒီ post ထဲမှာဒီ dua တွေအားလုံးဒီစာအုပ်တွေရဲ့ link တွေလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုဒီကာလမှာဒီစာအုပ်လေးတအုပ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအချိန်လေးပိုယူမယ်အဲနိုင်ခွက်ကြော်သွားပြီအဲ့တော့အဲဒီကာလမှာတစ်ခေါက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမီရတ်ဘက်မှာကုဇတ်ယောဂါတစ်ခုအကြီးအကျယ်ပြန့်နှံ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟာဇတ်သန်ဝီရာဟီမောလ္လာတခင်ကြီးရှိနေသေးတယ်ဟာကီမုလ်အွမ်မတ်ရှိနေသေးတယ် ရှိနေတော့ဟာဇတ်တာနူီကအားလုံးရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲအွမ်မတ်ကိုတော့ဖြင့်အာခိရတ်နဲ့ဆက်တွယ်ပေးရမယ်ဒီအခက်အခဲတွေမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်တန်ရက်တည်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုစုစည်းပြီးတော့မှဟာဇတ်တာနူီကတင်ပြထားတယ်စာအုပ်ရဲ့နာမည်ကတော့ရှောက်တီဝတန်ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဥရဒူလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥရဒူစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာကြီး Hazrat Molla Qari Yusuf Asadi မတ်တဇလလအာလီကိုအလ္လာဂျဇာယခိုင်ပေးပါစေကောင်းတဲ့အစာပေးသနာတော်မူပါစေဆရာကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဒီရှောက်ကေဝတ်တန်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဘာသာပြန်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဒီမြဲဌာနေစီတို့ဆိုတဲ့နာမည်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နာမည်အဲအတိအကျ ကျွန်တော် post တော့တင်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ post မှာ PDF link လဲအဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့ PDF link လဲကျွန်တော်တို့တင်ပေးထားပါတယ် inshallah တလားဒီစာအုပ်လေးလဲဖတ်လိုက်ကြပါအလှလိုတော့ ਨੇ အများကြီးအကျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တင်ပြသွားတဲ့တင်ပြချက်လေးတွေမှာကျွန်တော်များကုရ်အာန်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လဲဟာဒီစ်တော်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေနော်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေညွှန်ကြားထားတယ်လဲနောက်တမိုင်းရဲ့ အစဉ်အဆက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကုသယောဂါကာလလေးတွေမှာဆွာဘာတာဝကကြီးတွေကဘယ်ပုံပဲနည်းတွေနဲ့ကုစားသွားတယ်လဲဖြည့်ရှင်းသွားတယ်လဲဆိုတာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာလောက်ရမှာကတော့နော်ယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်တာတဲ့အတူတူနောက်တစ်ဖက်မှာငတ်မှုပြီးတော့ကွယ်လွန်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာဘသူတွေကလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လဲဘသူတွေကနော်ငတ်မှုတဲ့အဆင့်ထိရောက်နေတယ်လဲသူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စူးစမ်းပေး ရမယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ယောဂအကြောင်းမကွယ်လွန်စေဖို့အတွက်စီစဉ်တဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့အများကြီးပဲအာတော်တော်လေးကိုအားရလောက်တဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်နောက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှငတ်မွတ်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတာမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်လဲသူတို့တွေစားနာရိတ်ခါတွေစီစဉ်ပေးတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်အဲ့တော့စင်းရဲ့အနွမ်းပါဆုံး level ကပုံကိုတွေကိုတော့ဦးစားပေးစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်အလဲအလတ်တန်းပုံကိုတွေ နော်သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေ့ထားလို့မရဘူးပြီးရင်သာသနာပညာရှင်ကြီးတွေသူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်ရှိနေရင်မေ့ထားလို့မရပါဘူးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေစုံစမ်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုစီကိုစီမိမိတို့ရဲ့အယက်ဒေတာက အခြေအနေတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုစားလိုက်မယ်တာဝန်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်အင်ရှာလောက်တလားအားလုံးကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့ပြည်လည်သွားပါလိမ့်မယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ကူညီနိုင်ဖို့တဏှအင်အားတွေမရှိဘူး နော်ဒေါက်တာတွေလိုလဲကျွန်တော်တို့မှာစေကုသနိုင်တဲ့ပညာရက်တွေမတက်မြောက်ထားဘူးဆိုရင်လေလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဆက်သွယ်ပေးတာမျိုးလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့အလတ်တန်ကနေကျွန်တော်တို့ဒူဟာတွေတောင်းပေးနေဒူဟာကတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ inshallah တာလာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့တဲ့ဒူဟာတွေ post တွေလည်းတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြန်မာလိုအတန်ထွက်တွေလည်းထည့်ပြီးတော့မှရေးထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်လေးတဦးကအခုနပြောတဲ့ဒီမှတ်တမ်းချက်10ချက်ဆိုတာကို မလာမူဖတီယူနုစ်ဆိုတဲ့ပုံကိုလေးကသူဘာသာပြန်ပြီးတော့မှမြန်မာလိုဘာသာပြန်ထားတယ်အဲ့ဒီဘာသာပြန်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ပြန်ချက်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ screenshot ယူပြီးတော့မှတင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကျွန်တော်တို့နိုင်တာလေးတွေပေါ့နော်ဖတ်ပါအာရဘီလိုတွေမဖတ်နိုင်ရင်လည်းဘာမှစိတ်ပြတ်ဖို့မလိုဘူးမြန်မာလိုပဲကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုအလတ်ထမှာအာယုံပြုပြီးတော့တောင်းရင်လည်း inshallah တလားအဓိကအာရဘီလိုဖတ်ဖို့နော်အမှန်ကန်ဒီ ဘယ်လိုဖတ်ဖို့ဘယ်ဘာသာနဲ့ဖတ်ဖို့ဆိုတာတွေကအဲ့ဒီလောက်အရေးမကြီးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖတ်နိုင်တယ်လဲဖတ်နိုင်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ကျွန်တော်တို့အလတ်တံမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေပျော်ပျော်တောင်းတောင်းအလောရှင်မြတ်ကတော့တည်တော်မူတယ်ပြည့်လဲအောင်လုပ်ပေးနိုင်တော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအလတ်ထံကနေပြီးတော့မှဒုဝါတွေတောင်းကြပါနောက်တစ်ခုအင်ရှာလောက်တလာကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှအစီအစဉ်နေတဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲည 9နာရီမှစတယ်ဆိုတော့လူချင်းမင်းတို့အတွက်ဒီအချိန်ကအဲအစင်မပြေတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒီချိန်အစင်ပြေမပြေဆိုတာလေးတွေလည်း comment မှာအားလုံးရေးပေးပါကျွန်တော်တို့တကယ်လို့နောက်ကျနေတယ်ဆိုရင်လည်း၈နာရီခွဲလောက်ကိုပြန်ရွှေ့ပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရှာကစောသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမိတ်ဆွေတွေ နော်ဒီ team မလျှော်တာလုပ်ပြီးတော့တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့9နာရီမှစောင့်ပြီးတော့အစီအစဉ်တွေနားထောင်ရတာအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်10နာရီခွဲလောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှရှေ့ကိုနာရီခွဲလောက်တိုးပေးလို့လည်းရပါတယ်ဒီနေ့တော့အားလုံးထံကနေ15မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ပို့ယူပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ team ကပုံကိုယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလို15မိနစ်ပို့ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းပန်တယ်ဒီနားထောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်များအားလုံးကိုလည်း الله جزاي خير بي بازي لائنا نائزوا آلونغو چيمين بيتنا رمو بازي اخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي على الفلاح